Selamat pengantin baru Bersehat berpanjang umur Selamat pengantin baru Bersehat berpanjang umur Urung pesiju. Sadat sinan gerte ion doa pujo rabbana pujo rabbana gerte ion doa pujo rabbana pujo rabbana selamat pengantin baru bersehat berpanjang hidup yang baru Baka modu adana restu Selamat pengantin baru Bersehat berpanjang umur Menempuh hidup yang baru ucapan selamat kamu tujukan kedua insan yang tengah bahagia Berkatalah la kita getanyo dua orangnya berbahagia berpanjang umur serta terjodoh hingga terus sampai di akhir masa berpanjang umur serta jodoh hingga terus sampai di akhir masa selamat pengantin baru bersehat berpanjang umur menempuh hidup yang baru bakal dan tu selamat pengantin baru bersehat berpanjang umur menampu hidup yang baru bakal modo dan restu nimba si ura putra raja atas penang terupa Lintu baru Ngandara baru Mesanding Atu pelamin raja Lintu baru Ngandara baru Mesanding Atu pelamin raja Niba uronyo uronyo iya Nebili Allah yang kuasa Lintu baru Ngandara baru Mesanding atu pelamin raja